Diba? Nakakakano talaga. Maging cum laude. Teacher Joy! Ano yung taas? Maraming salamat. At susunod na po natin ang mga uh, ang nag-iisang bata sa Erpingan.